Olá galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazer para vocês mais um documentário Bom rapaziada, o documentário de hoje, rapaziada Tava lá de boa, lá com o Ana fazendo lá de boa, tá ligado? E meu primo levou o drone dele pra filmar, tá ligado? Que é da hora, tá ligado, mano? Tipo, eu acho da hora pilotar o drone, eu acho da hora ver. on that list after you miss. They're on the ages, so we'll know soon, I guess. Feeling lighter than a feather, either way, I'm okay. Tell the chair that I watch them each day. Hearing God's waiting room. Hearing God. so I've lost all. E rapaziada, eu tava, eu tava esperando, tá ligado, pra fazer documentário pra usar essas imagens do drone, porque tava esperando o um momento certo pra mim poder é, eu pensar o que eu vou gravar. Eu não vou simplesmente fazer uma imagem e soltar no canal a tua, tá ligado? É, como se <laughs> nada estivesse acontecendo. Toda vez quando eu pego as minhas imagens, eu gosto de documentar sobre elas, o que acontece sobre elas, tá ligado? o que eu fiz para gravar e como que aconteceu a gravação, aquele dia da gravação, o que aconteceu, como que eu cheguei para gravar, tá ligado? Essas paradas que eu gosto de fazer. E a galera tá curtindo bastante, tá gostando bastante, tô recebendo bastante elogio dos vídeos, tá ligado? A galera curtindo. E é um bagulho que eu demoro bastante tempo, que eu não tô preocupado com tanto tempo que eu vou demorar. Porque é um bagulho que eu gosto de fazer com calma, tá ligado? Porque como eu parei, a gravação é um bagulho muito foda, tá ligado? É, uma hora ou outra sempre vai dar erro, sempre vai ter erro pra, arrumar, tá ligado? Então, é, eu gosto de fazer detalhado, porém simples, tá ligado? Não muito detalhado, mas porém por detalhe mínimo que eu gosto de, de arrumar, tá ligado? De ajeitar. E é por isso que os documentários estão saindo muito bem no canal, tá ligado? Mom and dad said, stay away from that boy. He is bound for trouble. And then he got deployed. Do you remember when we jumped from those cliffs? I thought of that sometimes and wondered what if. You are my first and final. Outra, outra parada que eu acho da hora, que vocês podem perceber que eu não tô colocando mais música é tão agitada no canal, tá ligado? No vídeo. Porque eu gosto de sentir a vibe que eu tô passando pra vocês nas imagens, tá ligado? Porém, é, tô fazendo a imagem ali, eu tô escutando uma música, uma música e eu quero passar aquela impressão minha né, imagem para você no vídeo, tá ligado? E, e, por isso que eu tô botando bastante música calma para relaxar e para você sentir a energia que eu tô passando naquele vídeo, tá ligado? Eu tava lá na casa do meu avô, tá ligado, rapaziada? De boa. De boa não, mano. Foi lá porque minha mãe foi no dentista e eu fiquei lá. E, rapaziada, eu tava lá de boa, mano. E comecei a ver umas borboletas, tá ligado? Do nada, assim, Eu falei, caralho, eu vou filmar essas borboletas. E foi muito difícil, porque as borboletas, elas são muito rápidas, tá ligado? Você não consegue filmar. E eu filmei com a GoPro, eu devia ter filmado com a Canon. Eu falei, cara, eu devia ter filmado com a Canon. Porque a Canon ela pega mais detalhe, tá ligado? A GoPro ela tipo fica meio embaçada assim, tá ligado? A hora que você coloca em câmera lenta ou em time-lapse, tá ligado? E... E ela não pega tanto detalhe quanto a Canon pega, tá ligado? Então eu devia ter gravado com a Canon. Na próxima vez aí eu vou estar gravando com a Canon. She is reckless, throwing dollars in the wind. Now she hears the landlord knocking at her door. Just an orphan, never knew her daddy's name. And her mama passed when she was only four. And now she's in West Virginia, working overtime. can you love this life? And now she's in West Virginia All alone inside her mind How can you love this world? How can you love this life? So she pulls out a knife and she starts to rapaziada, esse foi o documentário, o documentário aí da minha semana, rapaziada, que eu passei ali na, na minha volta, tá ligado? Então gravei várias imagens ali pra estar tá em, em, algum documentário, tá ligado? Eu, nem, eu, na verdade nem sabia se eu ia botar nesse documentário, eu ia botar as imagens em um outro vídeo. E, e é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram, mano, comenta aí, deixa o like aí, se inscreve no canal. E tamo junto, até o próximo documentário aí. Mano, demora pra me fazer, tá ligado? pra mim fazer os documentários, mas sai do jeito que eu quero, pelo menos, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fui.